n'undi wese ushaka kubikora hmm. dore ko mbona hagenda haduka abantu hmm. hagenda haduka abantu baza kubikora hmm. n'umuntu wese uzi ko aje gusenyera imana agatuma abantu bazinukwa imana agatuma abantu bazinukwa abapasiteri ariko icyo ngiye mbona kuri mama sharirene nawe niyihanganira amafuti ashobora kuvuga nkawe ariko nyine ntajya yihanganira iki amafuti none se reka nkubaza none se uwo mudamu nimba baramufashe asambanira kuri videwo yasambanaga nande mhm. ni umugabo kabimenye rero kuri bakazinuka abashumba b'ukuri hmm. bakazinuka abahanuzi b'ukuri hmm. bakazinuka umuntu wese uza gupima hano hmm. izamuheha nk'uheha amabyi ikindi ari muri purumva twane rutayisire hatwane rutayisire avuga ijambo agira impuguro afite ubwenge bw'isi afite ubwenge bw'imana yujuje ibyangombwa iyo aje hano ari pasiteri akavuga ibintu biruhura isi ni isi kuko si igihugu gusa akitwa pasiteri hmm. hanyuma hakazaho n'izina ngo pasiteri korode ngareka nze nkubaze hmm. <laughs> ninde muntu uzongera gukurikirana pasiteri atwane yabonye pasiteri korode hmm. mu nsengero hari ikiguri cy'abadayimoni boherejweyo urumva byumva ariko nawe ntajya ashyigikira amabi ntabwo ajya ashyigikira wapi burundi mama nemeraga nuko shitani yamukubise ka rugondo ihene ni mama eh. hmm. vanessa nawe wabonaga ko mu ivugabutumwa rya atarya indimi <laughs> urumva eh. ariko nyine kitani mu kubita akantu kandi byumvikana eh. none urumva nk'abariya abana nimba bafite abana kuzakura bakabisangaho mama yasambaniye kuri video koro nimba ari umukobwa baza kumurambagiza usamba ugiye kurambagiza wa mukobwa bamwe bajya basambanira kuri <laughs> telefone urumva hmm. ntabwo byari byiza cyane rero icyo navuga cyo mbese ubundi ikosa riri ku badamu ko riri ku bagabo abadamu babwira abagabo ko babakunda ni bakeya dushyize ku kigeranyo twasanga ari nka gatanu ku ijana eh, amakuru aratanzwe umugore arafashwa hmm. kuki umugabo yabuze amezi atandatu ntubiripotinge mhm. ubwo rero ugasanga nta kosa riri kuri uyu mugore ahubwo ni kumwe ngo buriya mungu aba utuntu twinshi urumva mm. mm. ni kumwe umugabo avuga uti ubanza abanteretera umugore akaba afite utuntu tw'amakuru agenda akura hirya iriya no hirya iriya <laughs> mm. akaduteranya akajya asa nk'aho abona ukuri ko shitana iyo yatatse urugo arwatakana utumenyetso dufite ibihamya kandi ibihamya bya simusiga urumva eh, hari ibintu dukwiye kuzibukira hari ibintu tuzaza nzavuga ibintu mirongo irindwi na bine dukwiye kuzazibukira bibiri na makumyabiri na gatatu kugeza isi irangiye cyangwa umuntu apfuye nyine ibintu mirongo irindwi na bine mwese mwahita mubabarira abagore hari amakuru uzanye ariko sihorere shaho ibintu ibintu nzabumbura ko abantu babwisiza zikanga umunsi umwe ase wabibumbuye na suza nyiramariza potere suzana muzi yabyaranye na nyiramariza gatatu dore abana bari hanahanaha dore ng'ibimenyetso n'amafishinga ya kopi ndayizanye ibihe byiza aho uri hose mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku isi abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa kigali ntara ya gatandatu y'abadiyasipora jisite baraziranye uziranye n'abadiyasipora jisite turakwakiriye yego suhuza abadiyasipora bari kutwumva bose bonyine se eh. abadiyasipora ariko hari ikibazo nari naragize naragisobanukiwe ngo n'uri mu burundi n'umudiyasipora uri muri kongo n'umudiyasipora eh. eh. abadiyasipora n'abantu mu mutara abantu bafata bafata umunara wa uganda nabo aba ari umudiyasipora eh. abadiyasipora mwese ndabasuhuje amerika canada kamironi yego ahantu muherereye hariho hose mu bihugu bigiye bitandukanye mm. ndabasuhuje hanyuma n'abanyarwanda bari mu gihugu cyacu cy'u rwanda mu ntara eh. zitandukanye yego n'umujyi wa kigali mwese ndabasuhuje kandi ndabakunda yego mm. jisite arabakunda impamvu umuhaye kwakira diaspora mfite amakuru ko baziranye iyo uri kuri social media yego wumva bigera kuri mhm. abantu rero baragukurikirana mukavugana nta kibazo yego mm. jisite rero turakwakiriye kuri yesarakiza TV urakoze cyane iminsi myinshi aha ni mu rugo yego ariko eh. iminsi yari ibaye myinshi eh, yari ibaye myinshi tutaganira ariko ndahari yego eh. ntekereza ko aba ari akazi kenshi muba mufite nta <laughs> munsi uyu munyamakuru arampamagara ngo nere ko utamwitaba yego <laughs> ndakwitaba yego mm. umeze neza ndashima imana cyane yego hari umuntu wavuze ngo ngo arashima imana n'abantu bake numva karamfashije nawe ndashima imana n'abantu bake yego <laughs> harimo n'abo udashima se cyane da e. mm. urugero ndashima imana nyine n'abantu bake umuntu waba udashima ubwo yaba ameze uteje imana n'abantu bake gusa yego nyine numvise akavuze numva hari abantu ntabwo abantu bose bakwiye gushima yego ahubwo hari abantu baba bakwiriye gushimwa nyine mm. hejuru yo gushima imana mm. hari abandi bantu ushima mm. abantu washima ni abantu bameze bati nanjye banshimye <laughs> eh? nanjye banshimye abantu bagushimye nabo baba barashimye imana bagashima n'abantu bake mu ngewe hmm. umuntu utagushima ntabwo wamushima oya n'utankunda njye sinjya mukunda yego ubu ni rero ni jisite turi kumwe byaba byitwa uburyarya yego byaba byitwa uburyarya iyo umuntu <laughs> hano rero iyo ntangiye ukuri kwa mba mfite eh, ntabwo babyumva neza ariko aba ariko kuri kwanjye mm. rero iyo umuntu avuze ngo arashima imana n'abantu bakeya ni uko hari urugero mm. umuntu aragufashije wari uburayi urariye mm. umuntu se niyo atavuga yego uwo mu mutima wawe yego uwo muntu umuhesha umugisha mbere umuntu arakwambitse wari wambaye ubusa mm. umuntu akwishyura inzu bari bagiye kugusohora mm. niyo mpamvu ushobora kuvuga uti ndashima imana n'abantu bakeya wari ugiye kurohama umuntu araje kugira inama uvuyeyo umuntu aba akwiye gushima yego urumva rero iyo tuvuze ngo turashima imana n'abantu bake ntabwo waba ugiye kunkubita ipiki ngo mvuge ngo ndagushima guteze mm. reka reka kebo kajya iwa mugaro eh? none <laughs> yego urumva niko kuri kwanjye kandi yego eh, niko kuri kwanjye nimba umuntu ashima imana ni ukuri imana ni umugabo ukomeye w'intwari hmm. eh, userukaho abantu bose byabananiye hmm. ariko tuba dushima n'abantu bakeya nk'umuntu uba warazanye kuba mwarazanye Yesu arakiza TV waba akwiye gushimwa nyine kuko ubu hari abantu bamenye jisite nyamaze hari ijambo eh, ikirokora umuntu ntabwo ari ikintu kinini yego ni akantu gato yego mu magambo igihumbi dushobora kuvugira hano akana kakamwe hmm. gashobora kukurokora gashobora kukurokora hmm. ijambo iri rimwe ushobora guhita rikukura ahantu yego reka twizere imana ko muri iki kiganiro hari ijambo tuza kuvuga ntirikugushe wumve iri kurokora iri kugushurire ubundi aho utari yego aho utari nta nubwo uba ukwiye kuhumva eh. <laughs> kuko ibintu byose ntanakubeshye hmm. ibintu byose tuvugira hano hmm. ntibyaburamo amafuti se twaba tuje kuvuga amafuti eh. iyo tuvuze amafuti gusa mu magambo igihumbi nkubwire ngo ntihaburamo ijambo ryancika hmm. mu magambo arenze ibihumbi bibiri ubu ngubu kuvuga nka magana atatu ntabwo hashobora kuza kuvamo kandi nta nubwo yose yanezeza umuntu udukurikiranye Eh, atamuryoherera aba mm. yitwa amafuti kuri we eh, <laughs> eh. ah, ubwo byaba amafuti kuri we nimba mvuze ikintu we ntikimunyure ni amafuti mvuze <laughs> kuri we ariko mm. hanyuma yo yise amafuti hari undi muntu we noneho bize bigira ute byubaka nawe hakabamo n'ibindi bintu bitamwubatse aho utangaje isi amafuti <laughs> nuko rero iyi si yubatse nuko gahunda zimeze yego kuba atari bazi jisite ni nguko ni umuntu pasiteri ukunda kwiganirira cyane agashyiramo n'utuntu two gutebya abantu benshi ko bamaze kumenyana eh. <laughs> bamaze kumenya ah, harimo umuntu uba ukoze sabusikarayiba ari ubwa eh. mbere utajya ureba n'ibindi binyamakuru cyangwa se uguze telefone ari uyu munsi uko ni uko yego uyu ni jisite ukunda gutebya akaba n'umupasiteri akaba anasesengura eh. ibyo byose eh, nibyo birimo mirongo icyenda na gatanu ku ijana ibyo mba mvuga akaba ari ukuri kandi mba mfitiye n'amakuru Eh. Eh. uyu munsi hari amakuru tuzaniye hanyuma gatanu gasigaye yego ni hamwe habonekamo kwibeshya kuvuga ikintu umuntu atabyifuzaga yego eh, bikaba hari abo byagusha bikaba hari abo byagusha ako gatanu nkasigira abantu muri komenti bampinduye umusazi bashyize gute ariko bajya bagutuka gakomana nuko amahirwe yanjye uko ntajya nzisoma ntabwo ujya usoma komenti ugiye kuzisoma ntiwazagaruka uyu munsi uze kuzisoma hano ntabwo tujya dutukana pe ndabizi n'ibiganiro uko atari ubwa mbere ubugundi ibiganiro nka bitanu wabigeze ubona baragututse oya nta wandutse yego mm. umeze neza ariko banza udushyire imbere y'imana kugira ngo tuze kuganira neza yego mana mu izina rya yesu tugushimiye kuri imana igira neza uri imana ishoboye byose ntuhabwe icyubahiro tugira umugisha ukomeye wo kuboneka kuri yesu arakiza tivi reka abantu bose bagiye kudukurikirana bahabwa umugisha nawe kandi urebe aho umwami bababaye ubamara umubabaro ubamara agahinda mu izina rya yesu kandi iki kiganiro buri wese kizamunyure bisenze n'ize zina rya yesu amen yego jisite urakoze cyane dushyira imbere y'imana noneho ubu twatangira n'ikiganiro cyacu ubundi se reka mbanze nkwibarize mm. umurimo w'imana umeze gute umeze neza cyane ariko yego mm. ku itorero mumeze neza turashima imana yego na madamu nageze kumubona ahantu ni ubwa mbere wamushyize kuri social media eh. ubundi twari twavuze ko ari twebwe tuzaza kumureba bwa mbere namwe muzaza eee eh, natwe tuzaza muhawe karibu wanjye rwose harimo abantu bajyaga bavuga ngo nta mudamu ugira cyangwa se <laughs> ngo abapasiteri eh, muhishe oh, abadamu banyu urumva abantu babivuga gutyo yego ariko by'ukuri njyewe mfite umugore yego eh, mfite umugore dufite abana batatu tumeze neza turashimira imana ko mw'ibi bihe tutari kuburara cyangwa ngo tubwirirwe yego mbese hari amahoro dufite ntunga nyiri mu rugo iwanjye nka niyo nifuza yego nta ari mu rugo iwanjye nta niyo nifuza iragatsindwa sida yaragiye n'abayifite imana iyibamare sida yarakize nta sida iba mu mubiri wanjye cyangwa mu maraso y'abana banjye n'iy'umugore byose ibintu imana yabikoze neza nk'uko ariko hari akantu wageze kuvuga ngo sida yarakize yesi yarakize yarakize wari uyirwaye se ariko si ubwo ngubwo ari undi wari uyirwaye eh. narabivuze mu biganiro byinshi eh. ni ngewe wari uyirwaye kandi narayivukanye imana igeza se ikindi nariraga ibinini kacyiru ufite amafishi twese yaba iya Kizimana na mukansanga fesitine mm. si ibyo si amakuru kuko baba bakeneye mwana yakoze igitangaza rero yakoze imirimo ikomeye mm. ndanayishimira cyane ni ukuri mm. n'umuntu uri hano dukurikiranye urwaye ntakangwe n'igihe amaze arwaye ntakangwe n'umugongo amaranye iminsi cyangwa umutwe cyangwa amaso cyangwa mu nda cyangwa amaguru ahubwo amenye yuko mu ijuru hari imana itabara hari imana ikiza hari imana igaburira abashonji hari imana irenganura abantu barengana mm. ahubwo yongera yizere bundi bushya akibona iki kiganiro mm. yongera yizere mm. kuko ni imana ikomeye ni imana ikora ni imana ivuga ni mm. imana itegeka ni imana isezeranya igasohoza ah, ikindi abantu abantu benshi baba bazi yuko imana nimba ivuze iri bukore ejo birashobora ko wowe n'umuhanuzi akagusengera akavuga ngo imana iragukije ni kwivuza ntukire tegereza ategereze azageze hmm. ryarije ngo imana niyibizi kandi ntanapfa agitegereje azahabwa ubugingo kuko mu gutegereza ntago ibyiringiro bishira yego yapfuye yobu yaravuze ngo niyo napfa hmm. nzapfa nyiyiringira urumva hmm. ngo kandi gukiranuka kwanjye ndagukomeje sinzikuraho kuba inyangamugayo yewe niyo yaza gupfa yari kwibonera ijuru hmm. ariko iyo utangiye mana waravuze ntiwankiza wanyuje muri runaka uba wageze gihenombe kuba utangiye guhindura imana inyabinyoma hmm. kandi ikora igihe ishakiye n'isaha ishakiye yabwiye yobu iramubwira nani yabwiye Yesaya iramubwira ngo ndi imana yica kandi ndi imana ikiza kiri kuzimu narangiza nkanakurayo mm. bishatse kuvuga iki yashaka yagukiza yashaka yanakwica imana ikaba ari <laughs> kwica imana si yica yabwiye yo ngo ndi imana yica ikanakiza rero mu kuyiringira no mu kuyizera niho honyine hari ubuzima yego eh. oke arakoze cyane ubwo nako ngako wasanga umuntu wari udukurikiranye ni nako yari ategereje nakure make hari umuntu wari udukurikiranye ubu ngubu wari wihebye ngo byagenze gutya na gutya ariko imana niyo yica kandi ni nayo ikiza yego rero hano wenda ikintu ngira ngo nkubaze ni mu murimo w'imana hano kuri social media maze iminsi numbona utuntu dukwirakwira hanze amafoto y'abavugabutumwa barimo barava mu byizerwa umumama wagaragaye hano ndagira ngo tube ari we duheraho kandi hari n'abandi ndabizi ko amakuru yafite ubundi ngewe mba mfite amakuru wowe <laughs> ufite amakuru eh. Eh, hari andi makuru ugiye kubanza ukavuga eh. <laughs> ariko ukavuga <laughs> ko icyo wari umbajije yego uriya mubyeyi narababaye nako narababaye ni ibintu bitari bikwiriye hmm. ariko na n'ubu abantu benshi nibo bazana ibizibiti miliyoni hmm. ntabwo nemera ko uriya mugore yasambana kuri vidiyo koru hmm. kabiri yajyaga gusambanira kuri vidiyo koru ubwo umugabo wese ntiyari yananiwe ibaye byanabayeho rero amakosa yose ari ku mugabo Eh, mugore wanjye nimba ncitse akajya gusambana kuri video koro hari ibyananiye eh, rero wenda wenda hari abantu batamuzi amakuru watubwiye ko uyafite bihere mu mizi ngereka nkubwire yego by'ukuri ntabwo uriya mugore muzi yego nta nimero ye ngira yego sindanavugana nawe yego eh, abantu batazagira ngo ndamuvuganira reka ari ibintu biba bitakwiriye mm. nk'umugabo ukora mm. ntabwo biriya bikorwa n'abagabo mm. bikorwa n'abana ibiki ehm, ibiki bidakorwa n'abagabo bikorwa n'abana ariko nkubwire umuntu eh. muraryamanye eh. njye sinzi nimba n'uriya muryango ufite abana eh. ntago mbizi yego ariko se iby'abana mbireke kuko ntabizi yego ese cyareka mvuge ko babyaye hmm. ariko umuntu mwarabyaranye muraryamana murabana murasengana hmm. murararana hmm. wumvishije ko ikintu gikomeye ugomba kuza kuvuga kuri social media hmm. ari uko wamufasha ari gusambanira kuri video koro mhm. iyo nta hiti yari nta n'ubwo ari ukurenganura hmm. uriya mubyeyi yararenganye binababaje mhm. binateye n'agahinda hmm. ariko hari ikiganiro nakurikiye ahantu ko yafashe ntuza akayijyana muri ribu yagiye kurega ninde wagiye kurega umugore yagiye kurega nde umugabo we Eh, kubwo kumwandagaza no kwangiza izina rye mm. ibintu kandi byumvikana mm. none urumva nk'abariya abana nimba bafite abana kuzakura eh, bakabisangaho mama yasambaniye kuri vidiyo koro nimba ari umukobwa eh, baza kumurambagiza usamba ugiye kurambagiza wa mukobwa bamwe bajya basambanira kuri <laughs> telefone urumva mm. ntabwo byari byiza cyane rero icyo navuga cyo birababaje birababaje birababaje cyane birababaje wowe uravuze uti ntago bikwiye none ikosa rigarutse ku mugabo gute rigarutse ku mugabo kuko niwe wafashe iya mbere ajya kuvuga ko umugore yamugambaniye ko umugore yanatumye ashimutwa ntitwabona aho yashimutiwe n'abamushimuse uriya mugabo afite amakosa menshi cyane amwe eh. akomeye ntekereza ko ariko ubu yaba yaratangiye no kubiryozwa wenda mu buryo bwa leta Mm. kubera ko nimba uvuze warashimuswe amezi atandatu wagushimuse ninde washimutiwe hehe mm. icyo ni kimwe ababibonye ubivuze bahise bagaruka kuri cya kibazo ko mu rwanda se baba bashimuta mm. nkumva nabwo ubwabyo ni ikibazo rero nk'umuntu nkange nka jisite uriya mugabo arabeshya mpita mbona ko abeshya kuko ugishimutwa ukaza kwisanga uri mu bitaro njya mm. byose hari ugutoraguye yakagombye kwiyambaza inzego z'umutekano bwite za leta mhm. abanyamakuru mwakabimenye mugashyiraho kamera uti twasanze umugabo wa runaka mm. aryamye ahantu ari mu bitaro aha mm. noneho hakavamo ikintu cyitwa ngo iki eh, amakuru aratanzwe umugore arafashwe kuki umugabo yabuze amezi atandatu ntubiripotinge ubwo rero ugasanga nta kosa riri kuri uyu mugore ahubwo ni kumwe ngo <laughs> buriya mungu wawe utuntu twinshi mm. eh, urumva mm. ni kumwe umugabo avuga uti ubanza banteretera umugore akaba afite utuntu tw'amakuru agenda akura hirya iriya no hirya iriya <laughs> mm. akaduteranya akajya asa nkaho abona ukuri ko shitani iyo yatatse urugo arwata akantu utumenyetso dufite ibihamya kandi ibihamya bya simusiga eh, urumva uriya mugabo rero ngiye mbona aricyo kibazo yaguyemo kabiri kuba umugore we yari arimo abihoho uwo arimo agenda yuma nabwo <laughs> nabo ubwabyo byari ibibazo urumva fizika araho niho mvuze mm. ku bigaragara mm. rero uyu munsi wa none mm. hari nk'abagabo banabicike iyo ngeso babona abagore babo bari kwiyitaho agahita amubaza ngo ariko ko ndeba uri kwiyitaho cyane noneho ugiye <laughs> <laughs> wowe mu busesenguzi bwawe ni uko yiyiseho cyane akabona ari kubihoho oh, cyane turashimira imana na hmm. leta y'igihugu cyacu yazanye inganda bagakora uturondoni hari ni abamama hmm. bambara nyine bagasirimuka ku buryo uyu munsi nta muntu cyambara nabi nk'ubu <laughs> nuko hari ibintu biba bibabaje hmm. ariko binasekeje cyangwa se ntabwo yegeze amuhaza mu buriri akaba yabikorera kuri telefone ntabwo icyari cyo ndi buvugeho ndavuga ko ari shitani wateye uru rugo mm. kuko shitani ubundi shitani mm. ntabwo ari imbwa mm. asenya ibintu abona bizagerayo mm-hmm. bizagira umumaro ntashobora gusenyura umuntu n'ubundi w'imburamumaro asenya umuntu ufite umumaro mm-hmm. aba bantu babiri bose rero mm. babiri bafite umumaro basengerezaga shitani n'abadayimoni mm. urumva rero biba ngombwa yuko shitani mm. nawe abataka mhm. bishatse kuvuga iki rero urugo rwatatswe n'abazimu rwatatswe n'ikindi kindi urumva buriya unababajije wasanga nk'umugabo agikunda umugore wasanga nk'umugore agikunda umugabo ariko kuko shitani e, erega ibibazo nka biriya biba henshi ariko bariya nanone kamvuge ngo umugore yari afite izina mm. uh, urugero nimba mm. madamu wanjye abizi ko mpora kuri social media mm. buriya mukubise mbere yo kujya ku murenge mm. <laughs> urumva yabanza akaza akareba nka yesu arakiza ati vuta umugabo nkubite mwaramukoresheje ibiganiro wowe nk'umunyamakuru ugahita iyo nkuru <laughs> urumva niyo nyine igomba kugerayo warangiza ugahita wumva uti buberetse ncane kamera <laughs> rero namwe banyamakuru mugomba kujya muba abajyanama beza mbere yo gusohora bene nka ziriya nkuru muba mukwiriye kubanza mukaba abana beza mu mitima yanyu hmm. mbere yo gusohora nka biriya biganiro wanenga umunyamakuru wasohoye kiriya kiganiro bwa mbere yesi wamunengera iki rero wamunengera ko afashe cyokoze ushobora gusanga wenda nta n'urugo afite ntacyo namunenga abaye nta rugo afite ntacyo namunengaho hmm. ariko abaye arufite hmm. namunenga wamunengera iki eh, ariya ntabwo ari amakuru yo gushyirwa hanze mm. ariya ni amakuru ahubwo nk'umunyamakuru bagannye yo mm. guhita umenya aho batuye ukayashyira mu murenge mm. cyangwa mu kagari eh, abanyamakuru se eh, ashyira amakuru mu murenge ushobora kuvuga uti uru rugo uyu muryango wahana ufitanye amakimbirane ngenda umunyamakuru yaba arimo aratara amakuru y'umurenge cyangwa oh, arimo aratara oh, yo ku oh, kinyamakuru tandukanye inkuru mm. tandukanye ya ni inkuru ntabwo ari inkuru mm. ariya ni amakuru ushyize hanze y'umuryango kandi nyina ari uri kuyatanga oya erega umuntu umuntu nge jisite nimba ndi muri ka ikibazo runaka mm. nimba ndi mu mujinya ibintu byose mbisubiza mu mujinya kandi nkabivuga Eh, rimwe na rimwe uba wumva n'urwo rugo rutazagaruka ku mutwe wawe mm. urumva rero ukavuga nta na kimwe ugize ute usize mhm. ariko nkawe mbibwiye kuko biba bitarajya hanze mm. sibyo uba ukwiye kuvuga se iyi nkuru niyo gutangazwa cyangwa irangije ururu uyabura nawe aba yabirebye <laughs> wanayireba wanayireba wanayireba ugafata akantu k'agakariso ahubwo ngenza uzambariza nk'umunyamakuru ntiwabura iriya nimero y'iriya mugore eh. uzamubaze nimba iriya kariso na biriya bibera ari ibye iriya kariso igaragara ku gafoto se eh. <laughs> ariko mana yanjye ngo guki <laughs> ni ukuri <laughs> biriya bintu birababaje birababaje ushobora no gukora basi hariya byitwa tamuneri mhm. ushobora basi gukora niryo tamuneri ariko iya ntabwo ari tamuneri mhm. ni impamvu y'imana iriya kariso ntabwo ari yuriya mudamu ntekereza ko atari iye nk'akantu buriya bakase ahantu mhm. abaye ari yuriya mudamu noneho kaba ari agahomamunwa kageretse ku gahomamunwa iyi yakariso hmm. ese ubwo baba barayifashe gute <laughs> ariko imana y'amahoro dusenga idufashe idufashe urugo hmm. ruzasubirana wowe nk'ubu ngubu yibyumvishemo ah, kandi byitirirwa umurimo w'imana hmm. oh, kandi uri umukozi w'imana iyo byitiriwe umurimo w'imana ubifata gute ah, uhereye kose abakozi imana bararwanya yego nanjye ubu hari ibindwanya mm. ariko ibintu biba bigiye bitandukanye mm. bitandukanye mm. hanyuma rero igihe cyose shitani ntabwo twebwe tuzakorera ahantu bataturwanya batatuvuga ntibizakura hari aho nabonye mu makomenti amwe kavuga ati n'ubundi abagore bose b'abavugabutumwa ni bamwe ntabwo ari bamwe mhm. ntabwo ari bamwe mhm. ahubwo burya Ah, hano mu rwanda dufite abadamu mm. b'abavugabutumwa benshi mhm. urumva harimo ba pasita mutesi mm. harimo ba poso minyoni mm. harimo nimba ari juriye kabanda juriyene kabanda harimo ariko buriya nabo bagira ibigeragezo urumva izo ntambara bagira bo rero bagira ukuntu babihandoringa nka kandi buriya ntabwo twarerewe hamwe eh. hmm. buriya abantu bajya babimenya muri rivugabutumwa eh. ngewe nimba narahamagaye mvuye mu bubobo eh. urumva nkigatoroje n'ibindi nkaba umushumba ah, nkoresha ijambo ryiza bose bari buhite bumva hari amafuti menshi nshobora kuzakora atari ukubera ikindi ahubwo ahantu nabaye cyane ahantu nabaye cyane cya gishumba kikagugumamo cya bwa bubobo bukaza buriya umuntu umwe yaravuze ngo umuntu nava mu bujura agakizwa hmm. eh, mu ntuza mu rusengero ntihabura telefone hmm. mbere yo kuyibaza ahandi hantu bajye hmm. babanza bajye gusa ku muntu wakijwe ari ari umujura <laughs> ntabwo biba byarakize <laughs> urumva wampaye nka databuja uburyo eh. ushobora kuyimusaka ukayimusangana eh. <laughs> urumva ni ngo rero icyo navuga ntago abadamu bose bo mu rwanda hmm. ntago aricyo kibazo bafite icyakoze bashobora kuba bahuriye ku kibazo kimwe hmm. cyo kugeragezwa hmm. ariko ibigeragezo bigeze gute bitandukanye nk'ubu nusanga urasanga ari abatakibana n'abatware babo ariko si uko bari abagore babi ahubwo nyine ibyo bintu shitana bibategeyemo ku bw'amavuta bafite aravuga uti nimwambura uyu mugabo ntago azongera kujya nk'ubita nyine shitani ubu mm. akanyura aho hose agafata uwo mugabo nyine mm. ugasanga uwo mama abayeho gutyo mm. ah, uyu munsi wa none rero nicyo kibazo dufite ariko ntabwo icyo ntekereza kuri ari we bavuze ko asambaniye kuri vidiyo ko nabyo ntemera nkange nka jisite simbyemera eh, abari ni shitani uba ushaka gukubita umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa mm. kugira ngo amwandagaze acike intege mm. ariko wenda icyo nabwira esiteri wakomere mm. akomere kandi agabanye ibintu bya sosho mediya akomere wasenge imba itorero rye rikimwemera umuvugabutumwa ahubwo nahataye amasengesho kandi avuga ubutumwa cyane kuko ni shitani wamuhagurukiye shitani wamuhagurukiye uriya mugabo nawe yikosore asabe e, esite imbabazi z'iki z'uko yamusebeje mhm. kabone niyo yaba yaramusanze ko kari gusambana mm. ubu se we nta bindi yaba yarafatiwemo mm. ni ngo rero uh, ni shitani nyine mm. kandi shitani yibira mu ikosa ariko jisite wenda tube kiriya kuri aka kantu ari nkawe ubwawe usanze umugore wawe eh, birimo biraba gutyo wenda tuvuge ko byabaye wamwihanganira nkanjye nka jisite yego njye nabibonye nakwifuza kumenya ko atabonye ko mubonye kubera iki ubu we ntagiye nibyo nakwifuza mhm. hmm. nakwifuza ku mbese mubonye bibaye ngombwa ko atari bumenye ko namubonye mm. nahita nsubira inyuma vuba byihuta mhm. ku buryo ntabwo nakwifuza yuko mm. amenya ko namubonye mm. bibaye ngombwa rero yuko muguye igitumba urumva ngo uyu mugore wawe gitumba ari gusambanira kuri vidiyo kore eh. ndumva bitaba birenze ni nk'uko nanjye yasanga nihegekanye undi mugore ariko <laughs> ngewe nk'umutima wanjye nta nubwo nakwifuza ko n'umuturanyi hmm. abyumva hmm. gusa nyine habamo agaserero ntago kabura ibyo hmm. ari byose rwakwambikana ariko ngerageza guhisha abantu urumva nakumva ntabishoboye nkiyirukira ukiruka eh, nkaba mpunze ho gatari ukuntu buriya abantu tugira imijinya itandukanye hmm. hari imijinya n'ubundi itakunda ko abantu batazi hmm. ariko nigendeye gahoro gahoro hmm. ntawabimenya kandi nazagaruka naratuje nyuma yaho ukagaruka se mbese ni abamotari ugira ngo eh. ni ukujyanira kugira ngo ngabanye tasi yego wenda abantu nibarimo baravuga ati nawe nabo bagiye kudivorusa bariya se bagiye gutandukana umugabo n'umugore bigahita biza ngo abagore bose bo muri social media twagiye tubona batandukana n'abagore bariya bo bazatandukana hmm. Hmm. bazatandukana hmm, ntabwo bagumya kubana <laughs> ubwo bwino bwo uraba wenda uheruka hano utubwira amakuru mama sharine nta makuru yandi wari wamenya uriya mubyeyi n'ukuntu ari inshuti yanjye n'ubu nta kintu mfite cyo kumuvugaho ndashaka ko tuza kumuganira ntariyunze ryari rero ntabwo twiyunze yego ariko ari ukuntu wumva muri wowe ugenda ukunda umuntu kamembe eh, amagambo ari kuvuga amagambo arimwo aravuga arimwo arakubaka muri iyi minsi magambo ntago ntago ndi buvuge ngo ari bunyubake yego aranyubaka yego ariko nta n'ubwo ansenya eh, cyane ko numva nta kintu nshaka gutangaza kuri mama sharire ugenda agira ngo wenda eh, buriya ikintu navuga icya mbere mama sharire ntiyasambanye mvuge ngo yasambanye babyeyi mm. nimutabare mm. mama sharire simperuka kumva yatutse umuntu mm. wenda avuge ngo yatutse umuntu urumva mama sharire urumva mm. sara namamagara ngo ntuke mm. ntarongera kunyandikira gusa mm. namuganiraho iki tutabeshya <laughs> n'umubo yatatse yatatse yungo yataka korode yataka pasiteri fani ntiyanyatatse ubu kuko ntajya kwataka umubyeyi w'abandi mushaka yabatakiye iki noneho abo ngabo simbizi ubwo ni amafuti yabo ubwo ni amafuti yabo nyine kuko mama sharirene impamvu nsigaye nanamwubaha duhuje karagiteri mhm. nawe nuko nyine ahita abivuga gutyo nyine uko abyumva ariko mm. nawe ntajya ashyigikira amabi ntabwo ajya ashyigikira wapi burundi mu mama nemeraga nuko shitani yamukubise ka rwonda ihene mm. ni mama vanisi mm. nawe wabonaga ko mwivugabutumwa rya atarya indimi <laughs> urumva ariko nyine shitani mukubita akantu yakubise ka rugonda ihene kameze gate kariyuza nyine nawe hmm. agara utuntu mba nashaka hmm. kugarukaho yego hmm. mbanza numve ahantu hano mfite itorero mva afite abantu basengera iwe mm. agirira n'umumaro mm. afite ibintu abwira abantu bakabohoka mm. uramugereranya n'uriya musesenguzi wirirwa usesengura ibyo mu ngo n'iby'abantu n'ibyahe bidafite umumaro ananirwa gusesengura bibiriya kandi yitwa pasiteri n'undi wese ushaka kubikora dore ko mbona hagenda haduka abantu hagenda haduka abantu baza kubikora hmm. n'umuntu wese uzi ko aje gusenyera imana hmm. agatuma abantu bazinukwa imana hmm. agatuma abantu bazinukwa abapasiteri b'ukuri bakazinuka abashumba b'ukuri bakazinuka abahanuzi b'ukuri bakazinuka umuntu wese uza gupima hano izamuheha nk'uheha amabyi ikindi ari muri wumva twane rutayisire hatwane rutayisire avuga ijambo agira impuguro afite ubwenge bw'isi afite ubwenge bw'imana yujuje ibyangombwa iyo aje hano ari pasiteri hmm. akavuga ibintu biruhura isi hmm. ni kuko si igihugu gusa hmm. akitwa pasiteri hanyuma hakazaho n'izina ngo pasiteri korode ngo areka nze nkubaze <laughs> ninde muntu uzongera gukurikirana pasiteri atwane yabonye pasiteri korode mhm. mu nsengero hari ikiguri cy'abadayimoni boherejweyo mhm. ngo babwire abantu ngo bibere mu kintu bituma ntabwo ariko yavuze ngo n'abandi barimo baragenda bagira ariko eh, urumva mm. we yanze ubusesenguzi <laughs> oya eh. iyo tuvuze gusesengura rero yego harimo ibintu byinshi yego ntabwo ari ngombwa ngo umushumba ntasesengure uko abyumva yego Eh, ariko ntabwo njye navuga kuri mama sharire niko yabyumvaga eh. yatatse ayo mazina iryanjye ntiririmo eh. buriya yanyatatse nibwo namenye uko muganiriza <laughs> mama sharire aramutse akwatatse nibwo namenye uko muganiriza ariko si mvuga umuntu utamvuzeho naba ndengereye ngewe urumva keretse mm. mvuze mu izina ry'abashumba mvuze mu izina ry'abashumba byansaba ko ibintu yavuze nshobora nanjye kubigokorera ubusese kuko nawe nubwo yanga ubusesenguzi ariko yari arimo asesengura eh. Eh, nawe yari arimo asesengura eh. kuko urumva yafataga ntwane utayisira agakompara na korode niba rero ubwo yari arimo asesengura nawe nubwo yabyanze ubwo rero nawe ni umusesenguzi rero ariko icyo ngiye mbona kuri mama sharirene nawe niyihanganira amafuti ashobora kuvuga nkawe ariko nyine ntajya yihanganira iki amafuti bashya rero ntiyihanganira amafuta ntabwo ajya yihanganira rwose ngenda amushyigikiye hari ibintu bikorerwa mu murimo w'imana yego eh, bitari sawa bibiri na makumyabiri na gatatu yego ni umwaka ugiye kuba mushya ku buzima bwanjye mm. ni umwaka ngiye gutangirana ntimbitange ariko sindawinjiramo yego <laughs> ariko hari ibintu nk'abakozi b'imana nk'abavugabutumwa nk'abashumba dukwiriye kuzibukira muri uriya mwaka <laughs> ibiki birahari byinshi nzabivugaho ku itariki ya mbere kuri televiziyo imwe nzaba ndiho mu rwanda yego hari ibintu dukwiye kuzibukira hari ibintu tuzazi nzavuga ibintu mirongo irindwi na bine dukwiye kuzazibukira bibiri na makumyabiri na gatatu kugeza isi irangiye cyangwa umuntu apfuye nyine ibintu mirongo irindwi na bine nzabivugaho icyo gihe ibintu mirongo irindwi na bine eh, ku buryo eh, eh, <laughs> nako nzabivuga icyo gihe urumva amasharirene <laughs> rero ibintu ibintu we yavugaga ku ruhande rumwe birashoboka ko ariko kuri kwe hmm. ariko nyine abatabyumva nkawe ni amakosa hmm. ariko hari abandi babyemeranya nawe hmm. ko hari abantu utafata ngo ukompare nk'urugero umuntu wivuguruza ku cyo yavuze numva ntabwo ushobora kumukompara n'umuntu runaka hmm. <laughs> rumva rero buri kandi uzareba ukuntu batigeze bamusubiza hmm. nabo baracecetse bakajya basa nk'abahuhaho hmm. oh, turumva uti mama sharirene uti nyine ni umubyeyi uti kuko buriya wasanga afite ubwino noneho iyo bitsamura harawe <laughs> ah, yagize ibanga ahubwo yego eh. eh, eh, arimo ashotora hari ukuntu umuntu avuga shotora kugira ngo arebe ikintu uvuga ahita aza noneho eh. <laughs> nabo babaye abanyabwenge baraceceka eh. yumva yewe we hari amakuru uzi se ntayo eh. ubu nsigaye nirinda muri ibi neza uyu <laughs> munsi ko yitonze cyane hmm, ariko ni nabyo ntabwo nitonze ariko hmm. iyo urimo uravuga njye nkunda kuvuga ntakubeshye ibintu mfitiye gihamya mm. rero sinavuga ngo mbisesenguraho cyane ntazi impamvu mama sharirene yinjiye mu kiganiro yateguye ko ari buvuge kuri aba bantu batatu bishobora kuziramo mu kiganiro atanabeteguye <laughs> eh. oya ko nta bindi yaheragaho ni ukuvuga ngo we yarabiteguye mhm. ntabwo uti iyi ngiye kukwereka ibintu nyikorera mm. urumva mm. bavuge mpite na turiya twose ntuzana na turiya na turiya nabo abanyabwenge baraceceka ubundi buriya guceceka mm. ni ibanga rikomeye cyane mm. eh, guceceka muba mm. mubona acecetse <laughs> ni ibanga ni ibanga rikomeye <laughs> ah, ni ukuvuga ngo nk'urugero usanga nk'iyo bavuga tuba tuzi byinshi mm-hmm. eh, ariko ngewe mama sharirene uruhande rumwe ndamushimira yego ndamushimira uyu munsi rero nta kintu namuvugaho uretse kumushimira papa sharene se ari wowe twari dutegereje ko bwa bukwe bwarapfuye papa sharene se ntabwo ubukwe bwa Pasha sharene bwapfuye ntibuzanapfa ntabwo bwapfuye ntibuzanapfa kandi kwerekana fiyanse ntaho bihuriye n'ubukwe urumva ntaho bihuriye n'ubukwe yesu kurambagiza nyine no kurambagiza ariko nta n'ubwo buzapfa kandi azakora ubu wenda turimo turasatira n'umusozo wagira iki inama abantu bagiye bakiritika kuri iki kintu cy'uko abavugabutumwa bose b'abadamu bashobora kuba nabo babikorera kuri telefone cyangwa se hari ahandi babirangira ariko se reka nkubwire ko bibanda ku badamu abagabo bo ntibasambanira kuri videyo koro ubwo nimba bibaho ni ukuguhe ibyo ni ni ukubwo eh, n'abagabo se bashobora kubikora bavuga none se reka nkubaza none se uwo nimba baramufasha asambanira kuri videwo koru yasambanaga nande mhm. ni umugabo kabimenye rero n'abagabo nese ubundi ikosa riri ku badamu ko riri ku bagabo abadamu babwira abagabo ko babakunda ni bakeya dushyize ku kigeranyo twasanga ari nka gatanu ku ijana hanyuma bose bareshywa na ba bagabo mm. ahubwo abagabo twisubireho abagabo twisubireho urabura umugabo utendeke barindwi mm. urumva kandi bose ni abadamu mm. nyine ni igitsina gore ubwo se urumva ikibazo gifitwe n'abagore cyangwa gifitwe natwe abagabo nitwe abagabo rero tugifite n'amadega yose uri kumva kuri social media hmm. ni abagabo baba baragiye bayakurura uretse ni gato cyane nabwo ni gatanu ku ijana hmm. k'umudamu kandi nabwo ntabwo ashobora kukubwira ko agukunda hmm. ahubwo ashobora kukureshya wenda agatuma umutinyuka ariko niwe utobora ukavuga uti i ndumva byacamo ndumva byacamo ndumva byacamo birimo birumva ariko abadamu ntibubahwe ahubwo mu izina rya ese abadamu ntibubahwe eh, eh. ntibubahwe cyane Eh? ninde waba warambwiye ko nkundarana abo nagiye ntereta bose ninjye wabitereteye eh. gusa uri kumva baranteretse <laughs> ni ukuvuga ngo ntago nta mudamu wari wakwiteretera eh, uramukurura akahe akanga ninjye wirambagirije ninjye na kera nkitereta ninjye wabateretaga yego ariko ntabwo aba babyeyi ntago bari kuri sosho mediya uretse kuba shitani yabatera nk'abantu bari kuri sosho mediya ariko nta kindi kibazo bafite bafite umwuka w'imana ni nk'uko natwe adutera ahubwo nibwo hmm. twumva ko ari byacitse kuko ibyabo byagiye hanze iby'abagabo nabyo bigiye hanze mwakwipfuka ku munwa babazaniye abana hano hmm. arewe mu bavugabutumwa se uvuga ngo mu bashumba no mu bahanuzi no mu baporofeti abantu batereye amada bakababyarira babazanye hano kuri social media yego wakumirwa mwahita mubabarira mwese mwahita mubabarira abagore hari amakuru uzanye ariko sihorere shaho ibintu ibintu nzabumbura ko abantu ahubwo isi zikanga umunsi umwe ase jisite wabibumbuye oya ngewe noneho nzaza hano tuvuga ngo nyiramariza ubwo suzana nyine ngiye kwivugira nubwo yaba ari umugabo eh. na Suza nyiramariza potere suzana muzi yabyanye na nyiramariza gatatu dore abana bari hanahanaha dore ng'ibimenyetso n'amafishinga ya kopi ndayizanye njye sinjya ntangaza ikintu ntafitiye amakuru ngiye abantu nk'umunani hariya muzahita mubabarira abamama yego umumama ntiyitereta umumama ntiyirongora umumama ntagira uti hmm. ibyo byose bikorwa n'abagabo rero ahubwo abagabo twe twisubireho bakaba babashumba mwisubireho pe n'abahanuzi n'abaporofete <laughs> mbese wewe ni uko utabizi utabivuga tuzi abantu bavuga babarongoreye mu butayu <laughs> baje gute gute na gute na hehe babaderevuye baje buriya byihorere ahubwo uwiteka imana eh. atworohereze yego mm, aduhe imbabazi eh. tugirire impuhwe azigire n'isi yose hmm. mm. ndumva jisita duhaye ukuri ni ukuri mm. ntabwo ikibazo resita ikibazo ntabwo ari oh, esiteri biba byaranabayeho ntabwo ikibazo resita eh. umuntu wese agira intege nke icyo akoze ahuye n'ikibazo ahuye n'umufilisitiya ariwe mugabo we yego ntiyamufasha mu kibazo ahuye nacyo eh. ahubwo yumva ko yabyamamaza nshaka ngo hashize imyaka myinshi baba bababanye eh. umugabo ari guhiga ikosa eh. ku mugore uba guhigaho ikosa yari yarikuburaho urakoze cyane nimero yanjye ya telefone ni zeru karindwi umunani kabiri karindwi kabiri kabiri ijana na mirongo itatu na karindwi ninjye ukwitaba iri no kuri watsapu nta kibazo iri no kuri watsapu iba no kuri momo iba no kuri momo urakoze cyane uyu ni jisite twari turi kumwe ni vera hmm. umurimo w'imana yatubwiye ko urimo uragenda urakoze cyane kutuganiriza nizera ko kuri ibyo bintu mirongo irindwi na bingahe eh. uzabiduhereza urumva bizaba biri ni televiziyo kuri ntuza hmm. kujya kuri kanari cyangwa dsitv cyangwa hehe ni imwe mu zo mu rwanda rero niho nzakorera iyo hose harimo abantu badukurikirana nabo babikeneye tuzabikurikirana nabo nabwo muzabikurikirana yego imana ihabwa icyubahiro urakoze imana iguhereze umugisha n'undi wese ushaka kubikora dore ko mbona hagenda haduka abantu hagenda haduka abantu baza kubikora hmm. Hmm. n'umuntu wese uzi ko aje gusenyera imana hmm. agatuma abantu bazinukwa imana agatuma abantu bazinukwa abapasiteri ariko icyo ngiye mbona kuri mama sharirene nawe niyihanganira amafuti ashobora kuvuga nkawe ariko nyine ntajya yihanganira iki amafuti none nkubaza none uwo mudamu nimba baramufasha asambanira kuri videwo koru yasambanaga nande mhm. ni umugabo kabimenye rero kuri bakazinuka abashumba b'ukuri mm. bakazinuka abahanuzi b'ukuri mm. bakazinuka umuntu wese uza gupima hano mm. izamuheha nk'uheha amabyi ikindi ari muri wumva twane rutayisire mm-hmm. hatwane rutayisire avuga ijambo agira impuguro afite ubwenge bw'isi afite ubwenge bw'imana yujuje ibyangombwa iyo aje hano ari pasiteri akavuga ibintu biruhura isi ni isi kuko si igihugu gusa akitwa pasiteri hmm. hanyuma hakazaho n'izina ngo pasiteri korode ngareka nze hmm. <laughs> ninde muntu uzongera gukurikirana pasiteri atwane yabonye pasiteri korode hmm. mu nsengero hari ikiguri cy'abadayimoni boherejweyo urumva byumva ariko nawe ntajya ashyigikira amabi ntabwo ajya ashyigikira wapi burundi mumama nemeraga nuko shitani yamukubise ka rugondo ihene ni mama vanessa nawe eh. hmm. wabonaga ko mu ivugabutumwa rye atarya indimi <laughs> urumva eh. ariko nyine shitani mu akantu kandi byumvikana eh. none urumva nk'abariya abana nimba bafite abana kuzakura bakabisangaho mama yasambaniye kuri video koro nimba ari umukobwa baza kumurambagiza usamba ugiye kurambagiza wa mukobwa bamwe bajya basambanira kuri <laughs> telefone urumva hmm. ntabwo byari byiza cyane rero icyo navuga cyo n'abagabo mbese ubundi ikosa riri ku badamu ko riri ku bagabo abadamu babwira abagabo ko babakunda ni bakeya dushyize ku kigeranyo twasanga ari nka gatanu ku ijana eh, amakuru aratanzwe umugore arafashwe hmm. kuki umugabo yabuze amezi atandatu ntubiripotinge mhm. ubwo rero ugasanga nta kosa riri kuri uyu mugore ahubwo ni kumwe ngo buriya muhungu wawe utuntu twinshi mm. eh, urumva mm. ni kumwe umugabo avuga uti ubanza banteretera umugore akaba afite utuntu tw'amakuru agenda akura hirya iriya no hirya iriya <laughs> mm. akaduteranya akajya asa nk'aho abona ukuri ko shitani iyo yatatse urugo arwatakana utumenyetso dufite ibihamya kandi ibihamya bya simusiga urumva eh. hari ibintu dukwiye kuzibukira hari ibintu tuzaza nzavuga ibintu mirongo irindwi na bine dukwiye kuzazibukira bibiri na makumyabiri na gatatu kugeza isi irangiye cyangwa umuntu apfuye nyine ibintu mirongo irindwi na bine mwese mwahita mubabarira abagore hari amakuru uzanye ariko sihorereshahwe ibintu ibintu nzabumbura ko abantu ahubwo isi izikanga umunsi umwe ase wabibumbuye na suza nyiramariza potere suzana muzi yabyanye na nyiramariza gatatu dore abana barihanahana dore ngo ibimenyetso n'amafishinga yakopi ndayizanye